الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين النبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي ما السلام عليكم وعليكم Barka mu da saduwa a wannan safiya mai albarka ta litinin ba don komi ba don gabatar da karatun littafi mai albarka riyadu salihin min kalamu Sa'idu mursalin a yau muna 22 ga watan da ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makkatul mukarrama zuwa madinatul munawwara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake ya yi daidai da sha bakwai ko ishirin da bakwai ga watan sha biyu watan disamba a lissafin da zariya dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan shi ne darasinmu na ɗari da tamanin daidai a wannan littafin da albarka da fatan allah maɗaukakin sarki ya yi mana mafika Allah ba mu dacewa Allah ɗora mu kan daidai Allah raba mu da aikin baban kiwa Allah ya sa muna daga cikin mutanen da Allah zai karɓi ayakunansu ɗan adam yana da waɗansu abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa masu yawa wanda ana so wani ɗan adam ya dawama kan haka a cikin rayuwa ta ɗan adam daga cikin waɗansu abubuwa masu muhimmanci akwai abu guda biyu wanda ana so ɗan adam ya dawama kan wannan don shi wannan zai taimaka mishi zuwa ga aljanna na farko akwai a takawa ana so ɗan adam ya zan mai takawa ne tsoron allah tsoron Allah zai ma jagoranci zuwa ga aljanna to saboda haka duk abin da za ka yi na ayakuna to ka sa ikilasi a ciki sannan kuma ana son al'akazu bisirki fil wal mu'amala ana son ɗan adam a cikin rayuwarka karki gaskiya a cikin maganganu da mu'amala idan za ka yi hudda da jama'a ma'amula to zan ka rike gaskiya domin mutum mai gaskiya aka ce yana huta ma daga cikin mutane ana iya gane wani eh, a kai wani wannan mutum ne mutumin kirki mutum ne mai gaskiya to wanda ya kan zama kamar wani inuwa ne ya kan iya zama kamar wani adireshi idan cikin ka ba a ka da zance na shirme zance wanda ba shi da kai ba shi da gaji. to da aka samu ya tsaye akan haka to insha Allah zai ci jarrabawa shi yasa ai wani malami da yake wato waka dangane da mutumin kirki idan ka zo in za ka yi tambaya ya ce daga abokan shi ba za ka iya ganewa ne mutumin kirki ne sannan kuma mutumin banza shi ma daga abokan wannan shi za ka iya gane wannan mutumin banza ne wani malami yana cewa anil mar'i la sa'al, wa absir qarinu fa kullu qarinin bil muqarini yakatadi fa in kana za sharrin fa janibu sur'atan wa in kana za kai ne a ƙarin wuta ta ne wani kamar wani unwani ne wani malami yake kwatanta mutumin kirki kaka iya gane shi domin ya ce anil mar'i shi dan adam la ta sa'ala kar ka yi tambaya kar ka ce shi wani ya yi halin shi wa abu sirkari kawai ka lura suwa wane ne abokan shi kar ka ce wai shi wani kaka halin shi yake mutumin kirki ne ko mutumin bansa a ka lura su wane na abokan shi fa kullu qarinin bil muqarini ya katabi yace domin dukkan aboki